ወንደለ እሱ ጎደለ አንቺ ራስሽ ጎደለ እኔ ራሴ ጎደለ በእናትና በአገር ንጹህ ባንዲራ ንጹህ ልብ ያለኝ የማትበጠስ ጽኑ እምነት ያለኝ የጠራሁ አበሻ ካናዳ ለማተው ማቸው ጎንደር ካፈካ ለማተው ማቸው ጎንደር ካፈቀረ ሸብረ ባላች መደረ የጥምቀ ጎንደር መቼም ጎንደር ያለበት አቤት ጨዋታው ሲያምርበት አቤት ጭፈራው ሲያምርበት আমার madam, the madam.